Everyone who comes to this world believes in the ego. Todo el que viene a este mundo cree en el ego. And everyone forms special relationships. Y todo el mundo crea relaciones especiales. Out of 6 billion people, de 6 millones de personas, the ego picks special people. El ego elige personas especiales family members, miembros de tu familia, or neighbors, o tus vecinos, uh, teachers, tus maestros, uh, priests and ministers, eh, ministros, pastores. Uh, these is a, this is a small group of people es un pequeño grupo de personas with a great investment. El, con una gran inversión. We expect these people Nosotros esperamos que estas personas to treat us a certain way. nos traten de una manera X. Because of the roles that they debido play. a los roles que juegan en nuestras vidas. But the ego assigned all the roles. Pero fue el ego el que asignó los roles. To make sure that you would feel terrible. Para garantizarse que tú te sentirías mal. And then when you start to heal, cuando empiezas a sanar, the specialness becomes more intense. La especialidad se hace más intensa. Before you could just push it under, push it down. Pardon? Push it down in awareness. Entonces, aquí es cuando esta especialidad empiezas a empujarla fuera de tu conciencia, la niegas. Y intentas mantener tu relación con los roles. Yo pasé por este proceso con mis padres. a medida que empecé a concentrarme en el um, espíritu, uh, they seemed even more angry and para ellos aparentemente estaban más enojados y más controladores. Y las relaciones se intensificaron. Pero Ellos seguían siendo un reflejo de mis propios pensamientos de ataque expectations Yo tenía expectativas de ellos. Yo sentía que ellos debían haber sido mejores uh, padres. que, podían haber hecho más por mí. Que me habían dañado. Pero todos estos eran pensamientos del ego. as a medida que fui concentrándome en mi propósito, y permití que el Espíritu me trajera personas a mi vida. Con las que yo me podía vincular. Empecé a soltar la ira de mi mente. y mis padres ante mis ojos cambiaron. Y mi hermana cambió. Delante de mis ojos. Todas nuestras relaciones sanaron. Pero tuve que permitir que toda esa oscuridad subiera a la superficie. Durante un tiempo yo no me di mucha cuenta de que esto estaba pasando. Yo seguía a mi dicha, a mi alegría. Después cuando regresé, parecía que ellos habían cambiado. Pero realmente era yo el que And that's how it works. Y es así como funciona. You really have to have faith. Realmente debes tener fe. Because the relationships can Porque seem to get worse. pueden aparentemente ponerse peor. Before they get better. Antes de mejorar. And Caroline, you might share with your how your relationship with your children has transformed huge. Eh, Quiere que yo comparta un poco de cómo. ¿Quieren traducir? Nobody translate for you. Should You could, you could tell Bueno, sí, la Jenny conoce esa historia. <laughs> sí, no, Él, quiere que yo le cuente mm, mi historia personal con mis hijos, por ejemplo. ¿no? Yo mm, me separé cuando mis hijos eran muy pequeños, ya yo estudiaba el curso de milagro, mis hijos tienen 18 años, y mm, durante muchos años asumí el rol de madre soltera, porque el padre de mis hijos vivía en el extranjero y no me ayudaba ni física ni financieramente. Entonces durante muchos años, para mí, ellos, aunque yo los amo profundamente, eran una carga pesada, una mujer sola, trabajando para dos hijos y para dos viejos, porque tenía mis dos viejos que también, entonces yo sentía que, ¡ah! que no podía más. Y eso generaba rabia, sentimientos de sacrificio, frustración, me sentía atada, me sentía prisionera de mi propia vida, siendo estudiante del curso Mirar, sabiendo que era mi propia proyección, pero no sabía cómo salir de ahí. Eh, con el paso del tiempo y con la sanación de mi mente, eh, todo cambió. Realmente, tal como él describió, eh, puedo ver que mis hijos son un reflejo del amor divino. Eso es algo que él vio antes que yo, porque yo conocí a David hace varios años y cuando él me conoció en mi casa, que vino a mi casa, conoció a mis padres, a mis hijos, a mi perra, él me dijo, wow, tus hijos son el reflejo de Dios en tu mundo. Yo me quedé así como que sí, sí. O sea, él lo vio antes que yo, yo empecé a verlo después, que ellos, que eran eh, en la mesa dijimos, ¿no? Tus hijos te van a, escupir en la cara lo que tú les has dicho, ellos son tu reflejo. Y de unos años para acá, se han convertido en compañeros, en acompañantes, en apoyos incondicionales para mí, en mi camino espiritual, económicamente, no me piden nada, no se quejan de nada. Son, es que no lo puedo explicar, es, es como que si antes eran mi gran carga, y yo con esa conciencia de que era todo mi propia carga, se lo fue entregando al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue sanando la percepción, porque eso, ellos no cambiaron, ellos siguen viviendo conmigo, eh, yo he sido quien los ha mantenido durante todo este tiempo, pero ahora ellos empiezan a decir, somos grandes, te puedes ir. Incluso mis hijos han dicho, a lo mejor somos nosotros los que te vamos a mantener a ti, lo que tienes son 18 años. Pero lo que quiero decir es que no hay una percepción de carga ya. Y aunque la situación aparentemente es la misma, pero me doy cuenta de cómo esa relación cambió y dejó de ser una relación pesada para ser simplemente el reflejo de Dios en mi mundo. Y es una elección que haces personal, pero empieza por mí. Empieza por mí misma. La dicha es una elección, el miedo, el amor, son elecciones que vas tomando. Y las vas a ver reflejadas. Entonces, I'm just going to wrap up with regards to what you said with the thought. Entonces, cada vez que yo veo que mi hijo o mi esposo o mi perro me ataca, debo regresar a mis pensamientos de ataque y lo que decía, ir al espacio oscuro de mi mente y permitir que no quede, eso es un ejercicio del curso de mirar el 137, dice, no quedará un solo rincón oscuro. Hay que buscarlo, llegar a ello, ¿no? Honestamente. Y lo verás, pues por el reflejo, Si tu hijo te agrede, aquí hay un pensamiento. Y ese pensamiento tengo que identificarlo no aquí, sino aquí. Si lo identifico aquí, puedo soltarlo. Allí no puedo entrar por él. And we put this in context, si ponemos esto en el contexto que nos interesa, God created you as a perfect spirit. Dios te creó a ti como espíritu perfecto. the ego is a mask. Y el ego es una máscara. That involves many roles. Que involucra a muchos roles. So we'll take your case. Entonces, si tomamos tu caso. The role of mother, el rol de mujer, and the role of wife. El, el rol perdón, de madre y de esposa. Both of those roles were Ambos made by the ego. Fueron fabricados por el ego. And then they're like they're like self-concepts. Y después hay autoconceptos, conceptos que tengo de mí misma. There's like ideals. Ideales. But how good is a good enough mother? Que cuán buena es una buena madre? How good is a good enough wife? ¿Cuán buena debe ser una buena esposa? The ego is always comparing to El others. ego siempre está comparando. And saying, You're not good y diciendo, enough. tú no eres lo suficientemente buena. Never good enough. Tú nunca eres lo suficientemente buena. And this is how the ego keeps the mind guilty. Así es como el ego hace que la mente se sienta culpable. So the Holy Spirit says, ah, el Espíritu Santo dice entonces. I will offer you another role. Te voy a ofrecer otro rol. Y este rol es el perdón. It's really a role for your Es un rol para tu mente. It's not a personal role. No es un rol personal. Pero eso es demasiado abstracto. Así que Jesús le da a este rol abstracto el nombre de obrador de milagros. Teacher of God. Maestro de Dios. In this world they're called saints. En este mundo se les llama también santos. You're a saint in training. Tú eres un santo en entrenamiento. With Jesus as your teacher. Con Jesús como tu maestro. So his role Su rol is going to transcend va a trascender the roles of mother los roles de madre and wife. y esposa. Jesus said to the apostles, Jesús le dijo a los apóstoles, My kingdom is not of this Mi reino world. no es de este mundo. I'm calling you out of Te the world. estoy llamando fuera de este mundo. To this very high calling. Para que respondas a este llamado superior. Uh, Jenny is a good example. Jenny es un buen ejemplo para eso. She has a 12-year-old son. Ella tiene un hijo de 12 años. And she had much guilt. Y ella sintió mucha culpa. about traveling and leaving her son. Viajar y dejar a su hijo. And she can talk about how it's how it's working. Y ella puede hablar un poquito sí, sobre cómo le funciona a ella ahora. Yeah. There was actually the, the strong guilt that I told you about. There was? There was a strong guilt. Mm. Había, como les dije antes, había mucha culpa. culpa When mucha. I had been uh, with David the first time. Cuando encontré a David por primera vez. The guilt was so uh, intense and so... era tan intensa la culpa que yo sentía. Because uh, I had left, I thought I had left my son. Porque yo sentía que había abandonado a mi hijo. so... Uh, Yeah, that's why I, I went back to Sweden and I Por eso fue que regresé a Suecia. I tried very hard to be a mother again. Intenté de todas las formas posibles ser una mamá para mi hijo. But the conflict to to try and, and David said it was like standing with with the feet in two worlds. Sí, el, el conflicto que había en mi relación con mi hijo era muy fuerte porque era como tener un pie en cada mundo, mm. dos mundos, en el espiritual y en el físico. And you can't. Y no se puede. It doesn't work. <laughs> No funciona. Yeah. so now this time, Ahora, en esta vuelta, it's been a lot of healing. ha habido muchísima sanación. And now I have uh, my son, I called him and the last time I talked to him on the phone was... La, la última vez que hablé con mi hijo... Was the best uh, conversation I've had with him. Es la mejor conversación que he tenido con él en mi vida. Because I had really no guilt anymore. Porque ya no había culpa en mi mente. And he was very happy and he, y él estaba muy feliz. He like talked to me and um, Habló conmigo in a very different way. He de, una, de una manera muy diferente. When I wished him um, well and said have, have a good good time, he, he said, oh, I wish that to you too. He said. Cuando yo le dije que te des deseo que lo pases muy bien y te diviertas mucho, él me deseó lo mismo por primera vez. And I also thought about I have a mother and a, and a, a dad too. Pardon? I have my mom and dad in Sweden. Yo también tengo en Suecia mi mamá y mi papá. And that has been uh, really, they have not understood what, what I'm doing. Ellos no han entendido lo que yo estoy haciendo. So uh, that has been like an example too that I've learned from David. Eh, también hay un ejemplo allí que ha aprendido de David. que esas relaciones realmente han sido forjadas por el ego. It's no, nothing <laughs> wanting to leave them. Que no pasa nada con querer soltar estas relaciones fabricadas por el ego. And they come back. Yeah, they come back. They heal. Ellas regresarán a ti sanadas. But to be in it, it's like Pero quedarte en el conflicto no es saludable. Everyone can see that. Can I add something? Yes. Um, quería añadir algo, uh, I'll translate for you in a second, just with the mother role. Que el, el niño que ella ve, I'm saying that the child that you hear now, es un reflejo de una mente que ya no siente culpa. And I'm saying that the child that you see is, a, is the reflection of a mind that does no longer feel guilty. Mm-hmm. Entonces, lo que ve es amor, que es lo que ella es. So what you see is love, which is what you truly are. There's no longer, no longer guilt there. Que es mi caso con mis hijos también. Entonces al final todo regresa a mi propia mente. So saying yeah. that everything at the end comes back to my own mind. Yes. And you start to see that the world is symbols. Y empezamos a darnos cuenta que el mundo eh, no es más que símbolos. For example, with, in Jenny's case, en el caso de Jenny, uh, her son su hijo has a father, tiene padre, and a new mother, y una nueva mamá, and new uh, siblings, y nuevos sisters, hermanitos, brothers, two, new brothers. Dos, dos hermanitos, varones nuevos. So he's being raised in a family. Y entonces él ha ganado. Ahora tiene una nueva familia yes. completa. Receiving lots of care and Recibiendo attention. mucho amor, mucha atención. Y ella puede venir, regresar, visitar. Cuando viene a Europa. Y hay mucha dicha y felicidad. But it's just letting go of the ideals. Entonces se trata de soltar los roles ideales. De cómo debería verse la forma. It's like handing the children to the Holy Spirit. Es entregar a los niños al Espíritu Santo. Say, I put them in your hands. Y decir literalmente, pongo mis hijos en tus manos. For the best of everyone. Para el bienestar de todos. And then you must follow your heart. Y luego tú tienes que seguir el llamado de tu corazón. And it works out beautifully. Y funciona perfectamente. But the ego will always try to say. Pero el, ego siempre te va a intentar decir, You're estás siendo una mala madre, estás siendo una mala esposa. Porque quiere que te sientas culpable. y tienes que aprender a no escuchar esa voz. Once I could say to my father, una, una vez que le puedo decir a mi padre, I love you. Te amo, papá. I know you did the best you sé que has hecho lo mejor que has podido. I hold nothing against you. No tengo nada en tu contra, papá. Uh, He was very surprised. Él se sorprendió. Uh, he said, "Oh, I was I was not so good of a father." Y él me dijo, "Yo no fui tan buen padre." I said, "No, no, no." Y yo le dije, "No, uh, no, no." It was perfect. Fuiste un padre perfecto. Then he turned happy. Y él ahí se sintió feliz. Because I didn't hold him to the past. Porque ya yo no no lo no lo no lo puse contra la pared y el pasado. Yes. I freed him and me. Lo liberé a él, por lo tanto me liberé yo y Carolina just gone through yo acabo de pasar por eso también. Con, toda mi familia. Porque mi, mi familia, yo he tenido mis dos hijos, mis padres y un hermano que vive en Estados Unidos. Y toda la familia ha estado sobre mí realmente. Mi hermano se fue a vivir a Estados Unidos y él de alguna manera asumió que era correcto que yo, siendo una madre soltera, cuidara de dos viejos enfermos y de dos niños. Y él no cuidara a nadie. <laughs> Entonces, yo asumí ese rol también, em, pero lo asumí con esfuerzo. Pero, una vez asumido con esfuerzo, el Espíritu Santo me fue guiando muy dulcemente. Ahí fue donde yo aprendí que todo puede ser usado correctamente porque yo tenía muy mala relación con mi papá, él se enfermó y yo lo cuidé hasta su muerte. Pero en ese proceso, mi relación con él sana. Y yo pude ver en mi papá, que en otro momento era un hombre a quien yo odiaba profundamente, pude ver a un hombre amoroso, dulce, que ansiaba que yo lo peinara, que yo lo acariciara, que yo lo besara. Y al final, de cuando él murió, Mm, yo sentí una tranquilidad, sentí que no me quedaba nada pendiente por él, que todo lo que había, había sido, todo lo que alguna vez hubo, había sido borrado por el Espíritu Santo. Después enfermó mi mamá con cáncer, mi mamá murió hace dos meses, aquí en España, estando yo aquí. Y con mi mamá fue igual, ella eh, después que muere mi padre, se decide enfermar ella. Le diagnosticaron un cáncer terminal, le daban un mes de vida y vivió tres años trabajando el curso, mi mamá estudiaba el curso de Milán, trabajando el curso, sanando, observando, y ella y yo, mm, y hablándonos sin pensamientos privados, sacando todo, todo, todo, todo, todo, todo. Yo creo que eso alargó su vida realmente, que no hubiéramos dejado ningún em, em, esquina, ninguna esquina oscura, ningún sitio sin observar. Y cuando nos despedimos, no quedaba nada, cuando mi mamá murió, yo sentí que no había nada pendiente, que todo lo dicho se había dicho, que todos los besos se habían dado, que todos los abrazos se habían dado, que si había, si había algo que perdonar, lo había olvidado ya, ya no me quedaba nada, y a ella tampoco. Entonces, es como si el Espíritu Santo, mm, yo tomé una decisión errada, que fue sacrificarme, pero el sacrificio se lo ofrecía al espíritu. El espíritu le dio la vuelta y me dijo, esto puede ser usado correctamente para sanar. Y me fue liberando de una aparente carga, de otra aparente carga. Después mis hijos, lo mismo. Ahora el padre, que tiene 8 años, que no lo vemos, ha decidido aparecer en la vida de ellos ahora, incluso venir a vivir con ellos. Con lo cual mis hijos me han dicho, mi papá llega, tú puedes ir a viajar donde tú quieras porque ahora le toca a mi papá. Entonces yo dije, wow. <laughs> Eh, y entonces lo que hay implícito aquí es perdonar mis propias necesidades de sacrificio, mi propia necesidad de dolor, mi deseo de ser la mejor mamá y por eso tengo un mal papá, de ser la mejor hija, por eso proyecto un mal hermano. Cuando yo me di cuenta que yo había cuidado sacrificadamente de mis padres simplemente para ser la mejor hija y poder decir que mi hermano era una mierda, me perdone la palabra, pero eso, eso fue lo que vi claramente. En el momento en que yo decidí dejar de ser la mejor hija, mi hermano apareció, dispuesto a ayudar, dispuesto. Entonces, regresa todo aquí. Y cuando regresa aquí lo ves, lo entregas y ocurre el milagro. Por eso somos obradores de milagros. Este es el mismo contexto en el que están todas nuestras relaciones. Cuando creemos en el ego, estamos en escasez. Y cuando estás en escasez, quieres que los demás te den cosas. And you have expectations. Y tienes expectativas de los demás. Yes. And those expectations always get uh, violated or uh, turned down sometimes. Y siempre cuando esperas algo de los demás fallarán. En algún momento fallarán. And that's where all the problems come y ahí y cuando empiezan a aparecer los problemas.